ये भी ब्रिमस्टोन था जा जा प्लांट दे प्लांट प्लांट प्लांट स्मोक मारो प्लांट कर दो क्या कर रहे हो मिन बंदा है ध्यान से शॉटगन है पीछे मैंने तो क्या किया शॉटगन शिट बता तो देते शादी मुझे क्या पता था ओ सॉरी यार स्टीलिंग साइड बनाई नहीं दिया कुछ रिसोर्स चार दो लोकेशन जो भी जीते प्लीज सेव ऑपरेटर मेरे सामने खड़े है चैट इनकी last player standing one enemy remaining बस जीत गया जीत गया ऑपरेटर सेव करो ओ ए ओ हो ओ शुक्र ये मैं रिकॉर्ड कर रहा था भाई ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर